nggih kula dalang dusun mawon kuwi kira wong Solo nggih wayah ya kamu kok ora nyalani iki piye lah wong Solo ora kok <laughs>